Paloma, hoje eu estou jogando KOF 2002 UM online. Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, se inscrevam na série The Kingdom Fighters. Então, bora pro vídeo, é isso aí! jogo já veio com chicote na cara. O chá! Ah! Gente, pra chegar perto dele tá difícil assim. Nossa! Uma chutada na cara. Chadada! Toma! Na, na, na, na, na, na, na. Preciso tirar esse Terry. Então causar bastante dano nele. gente. Ficar roubando, né? Tô me aproximando. Aqui é paciência. De novo. Mas que coisa! Ah! Calma, você vai ver. Só porque você tirou a minha personagem. Mona, só na defesa. Para de defender! Ah, morre logo! Imagina. Você gosta de agarrar? Tome! Tá lá. Você aí, ó. Que me agarra nada. Peguei vocês, enganei vocês. Especial na cara! Toma! Round one. Eita! Oi, você tá rápido, viu? Saindo do meu agarrão. Quieto! Joga longe! Gente, esse jogo é bom, viu? Pra quem não abaixou, vale a pena. É do Play 4. Dá pra jogar também no PC, viu? Eita! não, né? Toma aí. Só... Olha. Precisa aquietar esse menino aqui. NANI? Nossa! Ai, tá bem, meu. Tava difícil. A banheira de pá! Não fui eu, papai! Não fui Não fui papai! Ah, não. O bom é que dá pra ouvir você vindo correndo com essa vaiana de pau empurrar lá. Toma! Tá bem esperto pra não pular, senão ele me agarra em cima. Não! Au! Oh. Bateu sem dó. Toma! Vem! Segura esse meu especial! Toma! Já que você gosta de agarrar. Vou com tudo aqui. Como assim, gente? Na, na, na, na, na totalmente drogada. Nossa! Agora você vai ver, tá quatro. Assim. Ah! Me pegou em cima! Tá aqui é só o, esperando a oportunidade, quem vê que agarra primeiro. Ah, não, meu. Toma! Especial, coloca aí a sua perna pra você ver. Errou, foi? Aí. Ah, não! Eu vou morrer! Vai ser decisiva. Clark com Clark. Ah. Bom que eu tô ganhando. Deixar ele ganhar, não. Tô vendo uma oportunidade pra agarrar. Mas eu tô apanhando aqui, ó. Ah, eu vou morrer desse jeito. Ah. Vai ver. Puxa, Vitor. Matar logo aqui. Não! Calma, só mais um agarrão já mata de vez. chute na cara mesmo. Que for o que dá, tá bom. <laughs> Mas nós de ganhar. Vem não, Havaiana de pau. Eita. Vem correndo pra você ver. Cair. Não! Vai! Me pegou. Ah! Ah, difícil essa. Você vai ver. Aqui a oportunidade já tá. Com medo, né? Pra não me pegar também. Ah! Puxa vida! Calma aí. Olha, ele tira tudo! Ah, mas tá difícil aqui. Calma. Ladrão! Mas como? Eu nem, eu nem pulei! Um roubo? A vida tá contada aqui! Mas calma! Capoeira nele! Ah! Olha! Puxa vida! Nossa! Agora eu vou ganhar! Shank, Shank vai dar uma, uma, bola bem na sua cabeça. Pra você parar. Nossa. Que isso, meu? Toma! Especial bonito. Quero ver se não vai morrer. <laughs> Eu fujo pra ver uma oportunidade pra bater. Olha, tá fugindo. Toma, meu especial! Ah, não! Tá! Dá, dá pra atacar aqui. Vai, morre logo. E não morreu. Ah! Vai acabar com isso logo! Olha. Começou o roubo. gente. Coitado do Shang, para! Eu tô tentando pegar você. Mas que coisa! Ah! Olha! Fiz nada! Round two. Eu vou... Vou ganhar. Não quer essa mão rápida, não. Fica quieto! porrada aqui, ó. Nossa! Toma! Só mais um! Ah! na de pau, você vai ver. Como assim? Ladrão! Eita! Bobo! Vem. Esperto aqui. Se tô achando aqui uma oportunidade pra atacar, porque senão tô... Tá difícil. Continuar assim. Toma! Chute na cara! Ah, vai sozinho. Ah! Mais sangue! Ah, não. Assim também não. Toma. Ah, tirou meu golpe. Vai ver, calma. Eita. Toma, morre! Olha, gente, não foi fácil. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. E então, até mais!